السلام علیکم دوستوں سواگت ہے آپ کا mister explore tech gamer channel میں تو گائز آج ہم پاکستان کے نئے پریمسٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہیں عمران خان تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دو تو چلیے ڈپی لگاتے ہیں اس گیان کے ساگر میں تو دوستوں عمران خان کا جنم first October nineteen fifty two کو پاکستان کے شہر لاہور میں ہوتا ہے اور ان کے پتا کا نام اکرام اللہ خان نیازی ہے جو کہ ایک سول انجینئر ہیں اور ان کے ماتا کا نام شوکت خانم ہے جو کہ ایک ہاؤس وائف ہے اور یہ ایک اکیلے بیٹے ہیں ان کی فیملی میں ان کے علاوہ ان کے ساتھ ان کے چار بہنیں بھی ہیں جن کا نام ہے ربینہ خانم علیمہ خانم عثمہ خانم اور رانی خانم اور روبینہ خان ان کی بڑی بہن ہے تو دوستوں عمران خان نے تیرہ سال کی عمر سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا اور اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے ان کا پہلا ڈیبیو کیا تھا پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم میں سے انگلینڈ کے خلاف اور انہوں نے کئی بار پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کی کپتانی بھی کی ہے اور یہ گریجویٹڈ ہیں کیبل کالج آکسفورڈ یونیورسٹی سے in the year nineteen seventy five جب انہوں نے ان کی ٹیم کو ورلڈ کپ جتایا in the year nineteen ninety two تب انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیا اور مینٹر ہو کر پی ٹی آئی پارٹی کو فاؤنڈ کیا اور اس کے چیئرمین بن گئے دوستوں پی ٹی کا فارم ہے پاکستان تحریک ای انصاف مطلب پاکستان موومنٹ فار جسٹس تو دوستوں پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا اور یہ دنیا کے پہلے ایسے کرکٹر بن گئے جو کہ یہ کنٹری کے پرائم منسٹر بنے تھے اور اب ان کی کرنٹ ایج ہے سکسٹی سیون ایئرس ان کا پورا نام ہے عمران احمد خان نیازی جو کہ ایک بہتر آل راؤنڈ کرکٹ پلیئر تھے اور انہوں نے کرکٹ سے نائنٹین نائنٹی ٹو کو ریٹائرمنٹ لے لیا اور وہ پھر سے دکھے تھے دو ہزار دس میں I C C cricket hall of fame میں اور انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ time let there we the justice the political journey of Imran Khan Imran Khan the biography of Christopher Sandford اور Imran Khan all round view اور انت میں Imran Khan Pakistan a personal history اور دوستوں عمران خان پر ایک فلم بھی بنی ہے جس کا نام ہے کپتان دا میکنگ آف لیجنڈ یہ دو ہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی کے ڈائریکٹر کا نام ہے فیضل احمد خان اور ایک پروپکاری ویکتی کے روپ میں انہوں نے بے روزگاروں کے لیے کچھ ہاسپٹلسوں کو بھی کھولا اور اپنی ماں کے یاد میں ایک کینسر ہاسپٹل بھی کھولا اور ساتھ میں ایک ٹیکنیکل کالج بھی کھولا تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ٹل دین بائے بائے اللہ حافظ